bueno, behin gure proiektua eh, prestatuta daukagula, hasi gaitezke ja e, programazioarekin gure jokua montatzen. Eta horretarako bi aspektu landuko ditugu urrengo hiru bideoetan. E, eh, azte, azteko estena montatu behar dugu, hau da, e, zen nolako itxura izango den jokua, ze elementuak izango ditugu, un espazio bat egongo da, e, asteroideak eta bar. Eta gero bestaldetik, elementu grafiko horiek, ontsikusiko ditugunak, e, dokumentatuko ditugunak, programatu behar ditugu. Bai, lehenengo, lehenengo bi bideo hauetan, bueno, e, lehenengo urrengo bideo honetan ikusiko dugu estena nola montatu eta urrengo bi bideoetan ikasiko dugu fondoa nola mugitu. Ze erabiliko dugu truko bat e, sensazio emateko gure espazioentzia aurrean mugitzen dela, da aurrera mugitu beharrean egingo duguna izango da fondoa kontrako norantzkoan mugitu. Beraz, estena montatzeko, ze beharko ditugu? Bueno, ba, beharko ditugu bi dimentsioko elementuak, bai? Asteroideak, esan bezala, asteroideak, espazientzia eta bar. Hoiek, e, eh, bideojokoen munduan, deitzen dira spriteak, bai? Die, objektu irudiak, e, fondo gardena dazkatenak. Nundik atera ditzakegu horrelako elementuak? Bueno, ba, bi alternatiba ditugu, edo gu geuk egin, e, Eh, gaitasun edo bokazio artistikoa baldin badukozu, zuek diseinatu ditzakezue objektuak eta sortu, ordenagailuan edo paperean eta gero digitalizatu, baina esan bezala fondo gardena beharko ditugu, eta horretarako erabili ditzakezue ba, edo irudi vektorialak sortzeko softwarerak adibidez Inkscape edo Adobe Illustrator, edo eh, irudiak, argazkiak prozesatzeko eta tratatzeko ba, software tipikoak, ez? GIMP, edo Photoshop. Ez baukazue gaitasun hori, ba, beti daukogu gaur egun daukogu beste alternatiba interesgarria dela deskargatzea. Bai? Interneten badaude hainbat webgune, nondik deskargatu ditzakegu horrelako e, irudiak erabat doainik. Adibidez, e, erabiliko ditugunak, guk erabiliko ditugunak, deskargatu ditugu flat icon e, webgunetik. Bai? Baina horrelako, bueno, ba, beste alternatiba batzuk daude eta topatu ditzakezue ba, ba, bilaketa bat egiten bali mozue. Orduan, elementu horiek, PNG horiek, fitxategi horiek, fondo gardena dozkaten eh, irudi fitxategiak, PNGak izango diela normalean, kargatuko ditugu Unityan eta hoiekin sortuko dugu gure gure estena. Gero, objektu hoiek mugitu eh, beharko dira, ez mugitu bakarrik, baizik eta bueno, bain ba, bat portaera izan beharko dituzte eta horretarako eh, sortuko ditugu eskriptak. Bai? Script bat izango da, e, testu fitxategi bat, nun e, definituko dugun ba, ba, objektu horrek izango ditun portaerak, elementuak eta bar. Bai? Esan bezala, e, programazioko kontzeptu ideia batzuk, batez ere objektu e, objektuen bidezko programazioa edo e, e, e kontzeptuak, e, interesgarria baina ez badakizue edo, edo ez badituzue, ba, lasai ze lerroz lerro ikusiko dugu gana e, bideo hauen zehar. Orduan, eskriptoietan guk definituko duguna izango dira objektuak, bai? Objektu bat edo klase bat, bai? Inglesez class deitzen dena. Bai? Eta objetu mota hori, klas, e, klase mota hori, esleituko diogu gure spriteari. Bai? Sprite horrek e, guk definitutakoa zaparte izango ditu beste e, objektu mota batzuk, beste osagaiak deitzen dienak unityan. Bai? Adibidez, izango du transform objektu bat definitzen duna non dagoen kokatuta eta nola dagoen orientatuta objektu hori. Klase guk definitzen dugunean objektu hori edo klase horren barruan bi elementu garrantzitsu izango ditugu. Alde batetik izango ditugu aldagaiak. Aldagaiak edo atributuak batzutan deitzen dienak. Eta aldagaiak azkenien izango dira e, elementuak informazioa gordetzeko. Adibidez, asteroidearen abiadura, ze abiadurarekin mugitzen den. Eta gero bestaldetik izango ditugu funtzioak. Bai? Funtzioak izango dira e, kode lerroak, esekutatzen dienak, ba, momentu konkretu batzuetan. Adibidez, start funtzio hori esekutatzen da hasi hasieran behin eta bakarrik bain. eta update esekutatzen da jokoaren fotograma bakoitza sortzen dugunean. Bai? Gero oso garrantzitsua da, edo eh, kontutan izan behar duzuen, nola lortzen dien objektu baten elementuak, aldagaiak zein funtzioak edo metodoak. Eta egiten da, puntua erabiliz. Lehen esan dudan bezala, gure asteroideak izango du transform objektu mota bat, eta adibidez lortzeko transforma horrek daukan aldagai bat dala position, hau da kokapena, ba e, egin behar duguna izango da transform.position, bai? Horrela lortuko dugu kokapena. Besterik gabe, e, esan bezala lasai ez baduzue ulertzen e, edo ez baduzue menderatzen ba, programazioko kontzeptuak, zeren pausuz pausu egingo dugu. Baina e, baina esan dizuet, aprobetsatzeko ondo ba, tutorialak, komenigarria da ba, ezagutza minimo batzuk eh, izatea. Besterik gabe, hasiko garaia gure gure proiektuarekin. Beno ba, hasiko gara gure proiektuarekin. Oso garrantzitsua den gauza bat da e, assets karpeta hau txukun mantentzea, bale? Eta orduan txukun mantentzeko sortuko dugu lehenengo e, e, lehenengo gauza ingo duguna izango da sortu karpeta bat gordetzeko hemen e, irudi edo marrazki guztiak, bale? E, bideojokoen munduan eta marrazki deitzen dira spriteak, ikusiko, duzu, e, ikusiko dugu, Beraz, sortuko dugu karpeta bat, eskuineko botoia sakatuz, e, create eta folder. Bale? Karpeta bat sortuko dugu. Karpeta hori deituko dugu sprites. Bai? Zabalduko dugu karpeta hori. Eta hemen importatzeko, bueno, posible da e, import new asset eta aukeratzea importatu nahi duguna. Edo bestelan, e, nabigatzailetik hartu eta arrastratu ona. Hori izango da nik egingo dudana. Vale? Importatuko ditudan e, sprite hauek edo marrazki hauek PNG fitxategia dira. PNG fitxategia hauek e, daukate fondo gardena eta nik eramen erabiliko ditudanak izango duzu bideoaren deskripzioan ez, izango zu esteka bat deskargatzeko. Bai? Posible da zuek sortzea, nahi dozuen bezala, Edo, bestelan badaude hainbat e, webgune, adibidez eh, flat icons, nun e, deskargatu ditzakezuen e, markatu. E, PNG, horrelako PNG-ak e, guztiz doa. Vale? Hor topatu dezakezu, segun ze jokoa egin nahi duzuen, ba, batoki da e, deskargatzeko. Vale? Guk hemen ikusten duzue, badaukagula e, asteroide bat, baditugula mendi, iru mendi, ontsi, gero laster ikusiko dugu, rengo bideoan ikusiko dugu zertarako den, izarrak, eta UFO gala gure espaziontzia. Gauza garrantzitsu bat ulertu behar duzuena da, bueno, unitian, estenan, mundu honetan, badaudela e, unitateak, bai? E, unitate hoiek die unitate arbitrarioak, baina die e, estenaren munduko, ez? e, unitateak. Eta bestaldetik, irudiak horrelakoak daudela definituta pikseletan. Bai? Zehazki adibidez mendi hauek zabaleran, nik, e, bueno, de hecho hemen, hemen dituzue e, e, esaugarriak, ez? hemen behian, jartzen du ze, ze tamaina duten, Pixeletan vale? bueno, berez e, e, egokituta daude, ze tamaina horiek ez diez zehazki, baina, bueno, bai? Eta orduan, guk e, pixele horietatik e, e, munduan sartzen dugunean kontrolatzeko eta baina izango duten jakin behar dugu pixel bakoitzak edo zenbat pixel unitate bat. Bale? Eta informazio hori, aukeratzen bali magu edo zein e, ben inspektorean ikusten dugu, baukagula, sprite, dal, sprite bat dala, ez? testura mota sprite dala, eta agertzen da, pixels per unit. Vale? Gure kasuan, asteroidentzako adibidez, nahi dugu, mm, nahiko txiki izatea, orduan bosteun jarriko dugu. Ze, e, irudiak bosteun pixel ditu, beraz, e, asteroideak izango du tamaina, izango da bat. Ontsi ikusiko dugu ze tamaina den hori. Vale? Orduan, hori aldatzen dugunean, apply, sakatu behar dugu, eta ja, e, aplikatuta dago. Nola sartu dezakegu asteroide bat gure estenan? bosu errexa. hartu eta arrastratu estenara. Eta hortxe ikusten duzue ze tamaina daukan. Bai? Zuma purtxo bat egingo dut, ruletarekin. Bale? Ikusten duzue ze tamaina izango duen. Game pestaina aguten bagara, hori ikusten duzue fondo, baltza eta gure asteroidea. Bai? Hori ez badugu egiten, adibidez UFOaren tamaina antzerakoa da, Bosteun, eh, zabaleran bosteun dauka e, hori ez egiten, uste baldin badugu eunean, pues karo, orduen tamaina izango da bost, bai? Importatzen baldin ikusten dugu askoz ere handiagoa dela. Dena den, behin sartuta, aldatu dezakegu. Junten gara sprites karpetara, aukeratzen dugu sprite hori, esaten diogu, bueno, kasu honetan boste agian, e, ez, handitsuagoa nahiko dugu, orduan berrenda berroi tamar e, eh, pixel izango da unitate bat, eta horrela bi zabalera bi unitatekoa izango da. Bai? Apply emango diogu, eta fijatzen bazarete, bai? tamaina mentxe ikusten duzu, hau da unitate bat. Bai? Bat eta bi. Honek dauka bat, gutxi gora bera, altueran eta zabaleran, bai? laukitxo bat, honek da bi. Eta kokatuko dugu. Bueno. Kokatzeko elementuak, egin dezakegu eskuz, klikatu eta aukeratu eta mugitu, baina e, zehatzak izateko, gogoratzen baldin mozu esan nizuen, GameObjectak, hemen agertzen dienak, oin daukagu main kamera, baina bada daukagu ere asteroidea, eta daukagu UFOa, bale? UFOa igual aldatuko diogu izena, eskuineko botoia sakatuta, eta rename, eta deituko diogu player, bale? Zehaztu nahi baldin badugu e, altuera eta isardatzan, ez? Isardatza da hau, horizontala eta vertikala da iardatza. Zehaztu nahi bali magu, jarri dezakegu hemen, position, 0, 0. Tarduan, erdi erdian egongo da. Isan gainean jarten bazarete eta klikatzen mozuer, e, xauerekin mugitu dezakegu ardatz horretan. Beraz, bueno, kasunetan, kokatuko dugu hor, gutxi gora bera, bos, minus saspi, adibidez, borobiltzeko, bai? eta kokatu dugu ja gure gure zera. Bueno, e, badaukagu asteroide bat, badaukagu gure zera, baina bueno, eh, fondoa behar dugu, bai? Eta fondoan izango ditugu hainbat elementu. Lehenengoa da izarrak, vale? Izarrekin gauza bera gertatuko zaigu. Tal kual, sartzen bali madugu, por cierto, objektu bat aukeratzen bali mausue, eh, vista zentratzeko horretan F sakatu dezakezu, ikustu zuek kriston handia dela. Bai? Hori nola konpondu dezakegu? Pues hemen esaten, berronda berro itamar dela hori, bere zera, aplikatu. Bai? Eta, orduan, aukeratzen mozu izarrak, bai, ja, tamaina, pues, e, eh, itxuro izango du. Bale? Zentratuko gu, 0-0, ikustu zuek justo, bueno, honetan nahikoa dela gamera juten bagara, antxe ikusten du, bale? Izarrak baditugula. Ja, beste itxura hartzen ari da, gure jokoa. Eta hoin mendiak, hiru mendi mota daude, bai? Kolore ezberdinekin. Zein da ideia? Bueno, azteko e, eh, berrenda berroita eh, pixel unitate bakoitzeko aplikatuko diegu danei, ja zuzenean sartzeakoan eh, tamaina proposa izateko. Vale? Ideia zein da, ba, e, iru mendi lerro izango ditugula. Gertuenak daudenak izango dira argiagoak e, eta fondoan daudenak ilunagoak. Eta abiadura ezberdinean mugituko diela. Horrek emango igu efektua, ba, ba, iru dimentsioko ez, edo sakonera efektu bat e, emango igu. Orduan, gehituko dugu lehenengo gure lehenengo mendikatea, bai? E, isan zeron jarriko dugu, zentratuta, I ardatzan, bueno, gutxi gora bera, horri ikusten duzu efe dut, apurtxo bat azpitik dagoela, hori ez dago gaizki, minus, jarriko minus iru, iru goita, bost, bai? Baina arazo bat daukagu. Zein da arazoa? E, izarren kasuan, ez da arazo izan, ze, bueno, kubritzen du estena guztia, ez da? Baina, pestaina juten baldima gara, hori ikusten dugu, ez? Amaitzen dela hemen, Zer egingo dugu? Bueno, irudi hauek ondo prestatuta daude, e, alboan kopia bat jarrizkero kontinuidadea emateko, bai? bai alde baten da bai, bai bestean. Orduan hori da ingo duguna. Izan ere, urrengo bideon ikusiko dugu, e, hori izango da beharko dugun trukoa e, mugimendu infinitua lortzeko. Baina hori urrengo, urrengo bidean izango da. Nola bikoiztu dezakegu objektu bat? hierarkian aukeratzen baldin magu, hemen daukagu mountains iru, duplicate, eta hemen daukagu beste kopia bat. Gainean dago, baina mugitu behar dugu eh, eh, ezkerraldea. Egin dezakegu horrela, gutxi gora bera, edo egin ditzakegu kalkuluak. Irudionek ditu irumila eta bostun piksel zabaleran. Dau jarri diogu berrunda berrogeita piksel unitate bakoitzeko. Sateketa iten malin osue, irumilia zati berrenda berroi tamar, emaitza da justu amala. Vale? Ta amala hoi iten malin horrela izango dugu, ez? Zehazki bata bestean e, eh, onduan. Vale? Honek egia zateko sortzen du e, arazo bat, baina bueno, hori ikusiko dugu aurrerago Vale? Alde batean jarri dugu, oin bestaldean berdinein beharko dugu duplikatuko dugu, eta kasu honetan, e, bueno, zeron dugu erdian egongo da, minus laura eramaten bat dugu, bestaldera eramango dugu. Bai? Eta horrela, gamera jute magara, badaukagu gure fondoko zerak. Gauza bera, errepikatu behar dugu, beste bigarren eh, lerro, ez, mendi lerrorako, 0-0 jarriko dugu, bai, ui, 0,0 nes, minus koma hogeita bost. San diogu, baina hau ez dauken ez egin beste altura, bueno, gutxi gora bera, edo berago eraman beharko dugu, egingo dugu gutxi gora bera, ez? Horrelako zerbait, pues, minus 0,5 bost, adibidez, bikoiztuko dugu bibider, eta baten jarriko gu minus amalau, ze zabalera berdina da, aurrekoan berdina, eta minus amalau. Ui, markatu, amalau. Bale, eta azkenarekin gauza bera. Ixan 0 jarriko gu, i ardatzan ba ikusi beharko dugu, aber nun jartzen dugun, gutxi gora bera kasunetan minus iru koma hogei, hogei tabost, izan daiteke ere, bikoiztu bibider, epa, bikoiztu bat, eta bi, bat minus amalauen jarriko diogu, eta bestia amalauen. Eta horrein, horrekin ja ikusten duzue, bueno, ba, gamera jute maldi magara, daukagula e, gutxi gora bera gure estena montatuta. Vale? Urrengo bideoan, ikusiko dugu, momentuz estena estatikoa da, urrengo bideoan ikusiko dugu nola mugitu daitezkeen e, objektuak edo nola lortu dezakegun e, mugimenduaren efektua. Bai? Eta horretarako, hasiko gara ja programat.